Hər vaxtınız xeyir. Növbəti mövzumuz ödənişlərlə bağlı olacaq. Ödənişlər məlumdur ki, həm nisiyədən, həm kreditdən, həm də e, fərqli ödəniş ola bilər. Yəni tələb olunan ödənişdən fərqli ödəniş ola bilər. Bunları ardıcıl olaraq nəzərdən keçirək. Birinci növbədə bizə borclu olanların siyahısı lazımdır. Bunun üçün nəzarət alt menyusuna qalıqlar, məxaricdən olan qalıqları seçək. Ümumiyyətlə, bu hesabatlar mövzusu ilə bağlı geniş dərsimiz olacaq. Faktiki olaraq bizim ehtiyacımız olduğundan qısa da olsa göstərməliyik. Gördüyünüz kimi, məxaricdən olan, yəni bizim bizə faktiki olan borcun siyasi açıldı. Sonra isə hansı bir müştərinin ödənişi üçün pərakəndəni seçib və e, ödənişi etmək üçün hazırlıq işlərini gördük. Faktiki olaraq deyək ki, Dadaş adında bir şəxs ödəniş etmək üçün müraciət edir və ilk növbədə bu şəxs öz borcu haqqında məlumatlandırılmalıdır. Yəni, mənim nə qədər borcum var sualına dəqiqliklə cavab verilməlidir. Bunun üçün açılmış olan səhifəmizdə axtarış hissəsində Dadaş faktiki olaraq Dadaşın 17 manat borcu olduğunu gördük. İndi isə, yəni məlumatlandırdıq, indi isə ödənişimizi yerinə yetirək. Bunun üçün ə, istəyirəm pərakəndə alt menyusunda sənəd sağ sağ tərəfdə yerləşən sənədi tıklayıb müştərinin adını seçək. Burada həm ESC, həm də bu butonu basmaqla, bağla butonunu basmaqla müştərini seçmiş olduq. İndi isə sənədi yadda saxlayıb ödənişimizi yerinə yetirək. Ödəniş üçün sağ, sağ tərəfdə yerləşən ödəniş butonuna tıklamaq lazımdır. Bundan əlavə əgər ödənişimiz kreditdəndirsə, onda krediti tıklayırıq. Biz dəqiqləşdirməliyik ki, həqiqətən olan borc olan borc kreditdən deyil və kreditdən olmadığı üçün nəqd ödəniş kimi, yəni nisiyədən ödəniş kimi ödənməlidir. O halda ödəniş 17 manat və F12. Ödənişi təsdiqlədik və dadaşın adında olan qayməni təsdiqləyirik. F12. Artıq dadaşın adında olan 12 17 manat borc yoxdur. O verilən yəni gördüyümüz kimi bir sual meydana gəldi. Bu sıfırdan böyük olan axırda sıfıra çıxdığı üçün dadaşın borcu bu siyahımızda yoxdur. Yəni hamısını seçsək, o ki artıq dadaş var və borcu sıfırdır. İndi isə ikinci halı nəzərdən keçirdək, yəni kreditdən ödəniş kimi kreditdən ödəniş kimi yerinə yetirilməsi üçün birinci növbədə bizə e, ödə kreditdən ödənilməli olan siyahı lazımdır. Bunun üçün hesabatlar hissəsində yenə nəzarət və kredit vaxtı. Kredit vaxtını nəzərdən keçirməliyik. Deyək ki, ayın 1-dən bugünkü günə qədər kreditdən ödənilməli olan siyahı tələb olunur. Hər bir gün üçün ardıcıl olaraq siyahılar. Yəni plusa vurmaqla özbə siyahını görə bilərik. Siyah böyük ola bilər. Mən yəni kiçik yani, bir bazadan istifadə edirəm hal faktik olaraq. Yəni üçündə ödənilməli olan 31 manat ödənilib. Ödənilməyənlər isə 0. Yəni ödəniş məbləği 0-dır, yəni ödənilməyən. Məsələn, bugünkü günə olan ödəniş Deyir ki, Vahid müəllim, 100 manat ödənməlidir, ödəniş yoxdur. Və gəlib ödəniş etmək istəyir. Bu siyahıdan əlavə olaraq biz pərakəndə hissəsində də bunu görə bilərik. Yenə sənədi seçir, sənədi tıklayıb açmış olduğumu, açılmış olan səhifədən Ayət müəllimi tapdıq. Yadda saxla və kredit hissəsini buradan açmaq olar. Faktiki ödənilməli yeddisi tarixində ödənilməli olan məbləği ödəniş etmək üçün müraciət etdiyindən həmin sətrə tıklayıb, yəni bu tarixə olan ödəniş veriləcək kimi göstərilir. Ödə ödə butonuna tıklayıb faktiki rəqəmi ödəniş kimi, yəni ödənilən məbləği ödəniş kimi daxil edirik. Daxil etdik F12 F12 artıq ödəniş təsdiqləndi. Digər halı, üçüncü bir halı, yəni tələb olunan ödənişdən fərqli ödəniş etdikdə, yəni fərqi hansısa bir tarixə yerləşdirək. Bunun üçün deyək ki, Vahid müəllim 100 yox, 90 manat ödəyir. Onda cari olan bölgüdə dəyişiklik edirik. Yəni 90 manat ödədi. Yaranmış 10 manat fərqi isə razılaşmaya əsasən növbəti növbəti ailə bir yerdə ödəyəcək. Məsələn, olsun həmin 10 manat fərqi e, yanvar ayındakı ödənişi ilə bir yerdə edəcək. Onda yaranmış olan fərqi növbəti ayın ayın ödənişi ilə cəmləyirik və F12-ni tıklayıb növbəti ayda artıq birinci ayda ödəniləcək məbləği biz 110 manat görürük. Və hardan yarandığını da gördük. Belə bir fikir yarana bilər ki, istənilən ödənişi dəyişmək və yaxud da e, kimis adına ödəniş etmək hər bir halda mümkündür. Yox, həqiqətdə isə bu belə deyil. Yəni, hər bir şəxsə verilən imtiyazlar, yəni olsun ki, heç satıcıya heç belə bir nisiyədən ya kreditdən ödənişlər ə, e, həvalə olunmasın. O halda yəni bu sənəd butonu da, kredit butonu da deaktiv olur. Yəni o dost, o dostluqlar, o yetkilər yetkilərdən azaddır. Və elə bir şəxs də var ki, o satış etməkdən azaddır. Ancaq ödəniş etmək məsuliyyəti daşıyır. Yəni ödənişi bazaya daxil etmək məsuliyyəti daşıyır. O şəxslər üçün isə tamam fərqli. Yəni satışa dostluq yoxdur, yetki yoxdur. Ancaq ödəniş o halda isə məsələn partnyorlardan daxil olub Bizim üçüncü şəxsimiz kim idi? Hmm, nəzarətdə. Deyək ki, həmin şəxs də bugünkü günü ödəniş etmək üçün müraciət edir. Bu kimdir? Nemət. Yəni, burada kaskad edib də istənilən menyuları ardıcıl görmək mümkündür. Kim? Nemət. Göründüyüm kimi bu aşağı sağ küncdə pərakəndə butonu aktivləşdi. Yəni bu şəxs bizim üçün müştəridir. Pərakəndəni tıklayıb kredit bölməsini gördük. Və bu şəxsdə ödəməli olacağı 31 manatı ödəmək istəyir. O halda ödəni tıklayıb 31 manat ödənişi daxil edir F12 və artıq ödəniş edil edilmiş sayılır. Gördüyümüz kimi burada ümumi borcda 1 manat fərq yarandı. Fərq görünür ümumi borcda. Bu isə bu isə yəni müştəriyə çatdırılır ki, sizin ümumi borcda kreditdən əlavə 1 manat borcunuz qalıb. 8-ci ayda Bu çox asanlıqla, yəni tarixə də görmək mümkündür. 8-10-cu ayda ödənilməli olan 31 manat məbləğ həmin tarixdə ödənilib. 8-i 11-ci ayda ödənilməli olan 31 manat isə 14-ü 11-ci ayda 30 manat ödənilib. Yəni 1 manat fərq buradan yaranır. Yəni o 1 manat fərqi də müştəriyə ödətdirmək istəyiriksə, Onda yəni köhnə tarixi etmək lazım deyil bunu. Hərçənd ki, etsək də o fərq bugünkü tarixə düşəcək. Faktik olaraq bu 31 manatın əvəzinə 32 manat ödətdirməliyik. Onda 32 F12. Artıq ümumi borcda 0 0 oldu və müştəri ilə bizim aramızda heç bir qalıq qalmadı. Hmm. Əgər hansısa bir formada e, ödəniş etmək lazım olarsa, e, yəni mümkün halları nəzərdən keçirtdik. Yəni fərqli bir məqam yaranarsa e, müraciət etmək mümkündür. Yəni o halları da nəzərə ala bilərik. Onu da qeyd edeyim ki, sizlərin xahişlərini və təkliflərini biz öz proqramımızda əlavə etmək əlavə edə bilərik. Çox sağ olun, salamat olun.